শিক্ষা অনুষ্ঠানটোলৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল মই আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আৰম্ভণিৰ পৰা মই ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব কাৰণ কি হ'ল বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পাছত মই ইয়ালৈ আহিছোঁ কেলৈ বিভিন্ন নিজৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ যিসকল ভিউ আছে মোক খবৰ কৰি আছিলে জনাই আছিলে সেইসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে সকলোৱে কান্তকান্তি ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু মোক উৎসাহ দিব লাইক কমেণ্ট কৰি আৰু কিয় যদি ভুল হৈছে চিনিয়ৰসকলে মোক দেখুৱাই দিলে মই অতিকৈ ভাল পাম আৰু এই ভিডিঅ'টো মই অকল যিখিনি আহিলা প্ৰয়োজন সেই আহিলাখিনিৰ বিষয়েহে মই ক'ম এটা ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক শিকিবলৈ কিছুমান আহিলাৰ প্ৰয়োজন সেই আহিলাখিনি আমাৰ হ'লে ভালদৰে শিকিব পাৰোঁ ক'ত কিটো বস্তু লাগি যায় আমি খুলিলেহে গম পাওঁ এটা যেতিয়া বস্তু আমি ভাল কৰিবলৈ আহিব তেতিয়া খুলিলেহে গম পাওঁ কোনটো বস্তু ক'ত লাগে এইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই কেনেকৈ কৰোঁ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই যাম চাই যাব এতিয়া মই অকণমান আভাস দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে মই এফালৰ পৰা দি আহিছোঁ আমাৰ এখন ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক শিকিবলৈ হ'লে এখন বোৰ্ড লাগিব মই এইখনে দেখুৱাইছোঁ নিজৰ মনৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বোৰ্ডখন ল'ব পাৰিব তাৰপিছত যিকোনো বস্তু এ চি বস্তু টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কণ্টিনিউটি চাবৰ কাৰণে আমি এখন টেষ্টিং বোৰ্ড ল'ব লাগিব সেইখন টেষ্টিং বোৰ্ড মই বনাই লৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমাক এডাল দ্বিতীয়মৰ প্লাগৰ ৱাই লাগিব এটা মই প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো হোল্ডাৰ টেষ্টিং হোল্ডাৰ তাৰপিছত লাগিব আমাৰ এটা স্ক্ৰু ছেট এইটো এটা দুটা আছে তাৰপিছত লাগিব আমাৰ ৰিমুভাৰৰ কাৰণে যিটো চফা কৰিবলৈ মই বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এইবোৰ ৰিমুভাৰ ওলাইছে বা পৰিষ্কাৰ কৰা স্প্ৰে' ওলাইছে মই সেইটো মই সৰ্বসাধাৰণতে ব্যৱহৃত কেৰাচিন তেল বা পেট্ৰল লওঁ আপোনালোকে সেইবিলাক ল'ব পাৰিব লেতেৰা পিনবোৰ্ডবিলাক চফা কৰি ল'বলৈ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কামৰ কাৰণে এটা ড্ৰিল মেচিন লাগিব এটা এটা ডাঙৰ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হেক্সো ব্লেড আৰু ড্ৰিল বিট সেইটো মই দুটা দেখাইছোঁ ডেমৰ কাৰণে দুটা চাইজত এক ইঞ্চি আৰু ডেৰ ইঞ্চি গতিকে চিজ পেপাৰ এখন লাগিব আমাৰ তাৰপিছত এখন হেক্স ব্লেড লাগিব গম পাইছে ছবিটো ৰেঞ্চ এটা লাগিব হামাৰ লাগিব সৰু এটা ডাঙৰ এটা ৰেঞ্চ লাগিব এইটো ডাঙৰ হামাৰ লাগিব এইটো মই লৈছোঁ ৰেটি এডাল লাগিব পাইপ খুলিবৰ কাৰণে এটা পাইপ ৰেঞ্চ লাগিব যিটো কওঁ এইটো তাৰপিছত এটা মাল্টি ৰেন চেটো ইউজ কৰিব পাৰা সেইটো আছে এটা বটালি লাগিব এইটো বটালি তাৰপিছত দুটা এইটো ফ্লেট প্লাছ এইটো বহল চাইজৰ এইটো নৌজ ফ্লেটৰে নৌজ প্লাছ এইটো তাৰপিছত এইটো ল'লোঁ তাৰপিছত আমি ল'লোঁ এটা টৰ্চ লাইট লাগিব বস্তুবোৰ আমি ভিতৰ বস্তুবোৰ চাবৰ কাৰণে তাৰপিছত এই ফ্ৰেন্স ল'লোঁ আৰু সৰু সৰু দুটা এইখিনি তাৰপিছত এটা গ্ৰীচ ল'লোঁ গ্ৰীচৰ পেকেজ এইটো বুজিছানে গ্ৰীচৰ পেকেজ কেলৈ আমি ফেন চেন খোলোঁতে মেলোঁতে আমাৰ ব্ৰিয়িঙৰ কথা আছে সেইবিলাক খুলিবলৈ আমাক লাগিব এই গ্ৰীচ তাৰপিছত আমি ইলেক্ট্ৰনিকছৰ পাৰ্টিলৈ গ'লে আমাক প্ৰথমতে আমাক লাগিব কি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ ছেটটোতো লাগিবই তাৰপিছত আমাক লাগিব লিড চল্ডাৰিং ৱায়াৰ এইটো চল্ডাৰ ৱায়াৰ তাৰপিছত পেষ্ট এটা লাগিব তাৰপিছত প্ৰিণ্ট বৰ্ডৰ বস্তু খুলিবৰ কাৰণে সহজে বেয়া হৈ নাযাবলৈ আমাৰ ডি চল্ডাৰ ৱায়াৰ আছে এইবিলাক কুপাৰৰ সেইটো ল'ব লাগিব নহ'লে আমি এটা পাম্প ল'ম পাম্পে ল'লে প্ৰিণ্ট বৰ্ড কেতিয়াবা উঠি অহা চান্স থাকে এইটো পাম্প নহয় এইটো পাম্প সেই পাম্পটো ল'লে কেতিয়াবা প্ৰিণ্ট বৰ্ড উঠি অহা চান্স থাকে তেতিয়া আমি ডি চল্ডাৰ ইউজ কৰিম তাৰপিছত এইটো হ'ল হিট হিটিং থাৰ্মেল গ্ৰীজ হয় পেষ্ট বুলি কয় এইটো আমি যেতিয়া I C C C change কৰিম বা ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ দিম হিট চিংকৰ লগত তেতিয়া ইয়াৰ কণ দিলে বস্তুটো চেফটি হয় গৰমটো ই নাইকিয়া কৰি থাকিব ৰিডিউচ কৰি থাকিব ব্লেড দুখন লাগিব আমাক চফা কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত লাগিব এইটো ফৰ চেপ এডাল তাৰপিছত এইটো সৰু এইটো একেবাৰে কি নোজ এইটো কিনিবলৈ পায় হে সেইটো আমি নৌজ নেইল বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ নে দীঘল তাৰপিছত এইটো ৰেটি সৰু দেখিছেনে এডাল ৰেটি লাগিব আমাৰ লেগবিলাক কেতিয়াবা বস্তু এইটো ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু লেগবিলাক কেতিয়াবা লেতেৰা হৈ থাকে পুৰণা বোৰ তাত চাফা কৰিবৰ কাৰণে তাৰপৰা এটা চিৰিঞ্জ লাগিব চিৰিঞ্জটো আমি এই পেট্ৰল বা কিবা দি ভলিউম চলিউম প্ৰিছেটবিলাক আমি চাফা কৰিব লাগিব তাৰপিছত দুখন কেঁচি লাগিব এই দুখন কেঁচি খনিখন খনিখন তাৰপিছত কাটাৰ এটা লাগিব এইটো কাটাৰ তাৰপিছত এটা সৰু টেষ্টাৰ যদিও সেই বক্সত টেষ্টাৰ আছে তথাপি সৰু টেষ্টাৰ এটা লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো আমি এটা চেপেটা কৰি ভিতৰ বস্তু প্ৰেচাৰ দি খুলিবৰ কাৰণে এটা নট আছিলে এই নট এইটো এইটো দেখিছেনে এইটো চেপেটা কৰি মই বনাই লৈছোঁ কাটি তাৰপিছত এখন নাইফ লাগিব কটাৰী এখন চোকা তাৰপিছত লাগিব এটা গ্লু গাম আমাৰ বস্তু ৰাখি ল'বৰ কাৰণে তাৰপিছত এটা আঠা লাগিব বস্তুটো কৰোঁতে কেতিয়াবা ভাগি যাব পাৰে তেতিয়া এই আঠাটো লগাই দিবা আকৌ অৰিজিনেল ফৰ্মলৈ আহি যাব ফ্লেক্স কুইক এইটো হাতত লাগিলেও বেয়া এইটো লাগি অতি সোনকালে সি ধৰে তাৰপিছত এই ব্ৰাছ লাগিব একেঞ্চি এইটো ব্ৰাছ বেবী ব্ৰাছ এইটো ধৰক দাঁত ঘৰা ব্ৰাছ কোনে হৈছে এটা ডাঙৰ ব্ৰাছ হৈছে এশ এডাল মম লাগিব জুই চলা এটা লাগিব তাৰপিছত এখন বহী লাগিব নোট বহী আৰু এটা মাৰ্কাৰ পেন এটা জেনেৰেল প্ৰিণ্ট এই মাৰ্কাৰ পেনটো আমি য'ৰ পৰা পাৰ্টটো খুলিম তাৰ মাৰ্ক কৰি থ'বৰ কাৰণে আৰু বহীখনত আমি যি খুলিছোঁ সেইটো আমি লিখি ৰাখিবৰ কাৰণে যাতে পিছত লগাওঁতে খেলি মেলি নহয় তাৰপিছত এটা প্ৰিণ্ট লিখি ৰাখিবলৈ তাতকৈ তোমালোকে আজিকালি মোবাইলত ফটো এটা মাৰি ল'বা যোৰপৰা খোলা হয় যেনেকৈ খোলা হয় এতিয়া ধৰক কেপাচিটৰ খুলি দিলে পজিটিভ নিগেটিভ মোক খেলি মেলি লাগি গ'ল বৰ্ডটো একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে পজিটিভ চাইনটো তেতিয়া কি কৰিম আৰু মাৰ্কিং কৰি পেলাই খুলিম খোলোতেই তেতিয়া আমাৰ সহজ হ'ব বস্তু ডেমেজ নহয় বস্তু বাচিব তাৰপিছত সকলো বস্তু ভাল নে বেয়া জুখিবৰ কাৰণে আমাৰতো মাল্টিমিটাৰ লাগিব মাল্টিমিটাৰ এইটো অনালগ মাল্টিমিটাৰ এইটো ডিজিটেল দুইটা লৈছোঁ দুইটা মাল্টিমিটাৰ আৰু সকলোখিনি বস্তু মই দেখুৱাইছোঁ যিমান পাওঁ আৰু এটা বস্তু আছে সেইটো হৈছে চোল্ডাৰিং আইৰণ এটা চোল্ডাৰিং এইটো চোল্ডাৰিং আইৰণ ষ্টেণ্ড মই বনাই লৈছোঁ এইটো ষ্টেণ্ড এডাল লাগিব এই সকলোখিনি বস্তু বিচাৰিও আপুনি আৰু বহুত বস্তু আছে আপুনি নিজৰ মনৰ ইচ্ছাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এটা মই এইটো কাগজৰ এইটো এইটো কাৰ্টুন সৰু এই কাৰ্টুনটোত মই খোলা বস্তুবোৰ ইয়াত ৰাখি যাওঁ তাৰপিছত আমাৰ কেতিয়াবা লাইটৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া মই এইটো লাইট বনাই লৈছোঁ এইডাল আচলতে কেমেৰা ষ্টেণ্ড মোবাইল কেমেৰা ইয়াতে মই বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো চাৰ্জিং পইণ্ট তেনেধৰণে চাৰ্জ ইণ্ডিকেটৰ বেটেৰী আগৰ Nokia B L five G বেটেৰীটো বেয়া হৈ গৈছিলে বেটেৰী মোবাইলটো বেয়া হ'ল বেটেৰীটো থাকি গ'ল তাৰপিছত এইটো লিড এচিড এচিড বেটেৰী তাৰপিছত এইটো চুইচ দিলে ইয়াত পোহৰ হয় ধুনীয়া এল ই ডি পুৰণা এল ই ডি সেইফালে এইটো বনাই কেনেকৈ যদি এটা ভিডিঅ' লাগে মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ বনাইছোঁ এইটো আমাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে ৰাতি পোহৰ লাগিবই এই পোহৰটো দিলে আমাৰ ফটোটো ধুনীয়া আহিব এইডাল বহুত ওখ হয় ফটো ষ্টেণ্ড গতিকে সিমানখিনি বস্তু মই ইউজেছ দেখুৱালোঁ আৰু দুটা বস্তু আছে সেইটো হৈছে এইটো মেগনেট লৈছোঁ মেগনেটটোত কি কৰিম এই যিখিনি পাৰ্টছ খুলিম এই স্ক্ৰুবিলাক আমি মেগনেটত ৰাখি দিম তেতিয়া হেৰুৱা চান্স নাথাকে নহ'লে বৰ হেৰাই তাৰপিছত এই বাল্বটো যে এই বাল্বটো ইউজ কৰিম বেলেগ বেলেগ বাল্ব কোনটোত কি বাল্ব লাগে কোনটো বস্তু টেষ্ট কৰিলে কি বাল্ব প্ৰয়োজন হয় সেইটো মই পিছত ক'ম তাৰপিছত এইটো ৰবৰ এখন আছে সেই ৰবৰখন কিন্তু লৈছোঁ যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ মেমৰি ৰেম চফা কৰিম তেতিয়া আমি ৰবৰে মোহাৰি ল'ম তেনেকুৱা টাইপৰ যদি আৰ চি চিপ ভিতৰত সোমোৱা থাকে তেতিয়া আমি ৰবৰে মোহাৰি নিজে তাক কাৰ্বনটো আঁতৰি যায় এতিয়া ৰবৰটো সুধি লৈছোঁ এইখিনি বস্তু এইখিনি বস্তু মই দেখুৱালোঁ চাই লওঁ দিছোঁ যদি বস্তুবোৰৰ নাম লাগে এক্সট্ৰাকৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই প্ৰতিটো বস্তুৱে নাম লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ নতুনকৈ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ কৰিব স্কিপ নকৰিব যিসকলে শিকিব বিচাৰিছে আৰু এইসকল এক্সপাৰ্টসকলে মোক দেখুৱাই দিব কিবা যদি ভুল হয় আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে চাব সেইখিনিয়ে যাতে কমেণ্টটো কৰিব সেইটো পাহৰি নাযায় আৰু মই তেতিয়া উৎসাহ পাই পেলাই নতুন নতুন ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই সাহস গোটাম প্ৰেৰণা পাম গতিকে এইখিনি এইটো তৃতীয় ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছত মই কানেকশ্যন কেনেকৈ কৰে সাধাৰণভাৱে এল ই ডি লাইটটো কেনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ ব'ৰ্ড আৰু ড্ৰাইভাৰকিট সেইটো বিষয়লৈ মই আহিম কিন্তু মই যিখন চিলেবাছ বা আগতে শ্বেডুল দি থৈছোঁ ভিডিঅ'ত সেইমতে মই ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলো ভিডিঅ' আছে কণ্টিনিউ কৰিব ভিডিঅ'টোৰ মাজত স্কিপ কৰি নিদিব দিলে বুজি নাপাব এই পাৰ্টছখিনি ভালকৈ মই একদম ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চবেই ফটোটো চাই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব কোনটো কি পাৰ্ট গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই পিছৰ ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে পঠিয়াই আছোঁ গতিকে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি যাব ধন্যবাদ